klik senyawa atau gelombang nikah atau frekuensi jodoh yang sudah di uh, bekas iya. Kati bener-bener senyawa ini kayak. <laughs> Aku. Eh, eh, eh, wow. Luar biasa. <laughs> Waktu sama saya muda. Yuk. Mulai. Ini mah gampang. Kamu.